Bukan Samiro, Bro. Bukan Samiro. Bila. Jam 9. Bila. Ya, kita buka jam 9. Halo guys, jumpa lagi di hari yang berbeda bersama Bang Beni. Hasil pengeng ini yakin nenek ora, Bro? Spot lele. Spot lele. Spot lele. Yakin. Iya. Ini drone-nya nih telepon saya ngenteni Hendro telepon saya langsung OTW kita ya, bongkar Oke, eh, Bang Indra teko. Dari Hendra apa? Kali tak Burung diangkat Ini persiapan mau ngangkat pengkeng yang kemarin nih, kayak kawasannya Bang Gendin ayo dulu diangkat dulu diangkat paling ngerain tuh penasaran itu lokasi kamu gak bisa gak

mau bongkar bengkang yang kemarin dipasang nih. Diangkat satu malam. Wow. Hilang, Pak. Oh. Hilang. Semoga kita hari ini beruntung guys. ulang Oh, sekarang isinya ulo sih. Tapi ulo tetap enak ini. Ini gede-gede. Saya nggak. Saya nggak lengan Oh lah kalau nyamul nyamul bikin kono itu. Nah di setrum betang asal ini pak ya. Selama ini dereng ngeten ya? Berarti ya oke ya, Pak ya. Kirim. agak ada ya? Kuat ora? Iya. Plastik anu apa? Bang. Bang. Kita bongkar guys, lelenya guys. Apa gabus apa lele kita? Lele guys. Lele. Ini di, ini mau. Ini ada. Bukan lah. Hah? Bukan kene wis. Target pasang ngendi ya? Pindah lokasi po? Pindah lokasi. Di lokasi yang sama ya. Pindah lokasi ya. Baterainya lagi. Wah, iwak pringosan guys hitam hitam empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas wes habis guys biar dari pak berikutnya apa kutu era nyantol ya? Ikut apa lele? Iki lele. Lele Jawa. Lele Jawa ya. Lele sangar. Lele gering-gering. Lele Jawa emang jadi cili sih, kita orang lele Kalimantan ya. baya Gue ini harus kan yang mana omahne apa? satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas kan karena kan saya wes lumayan lumayan guys buat lauk guys plastik guys satu jenis doang ya itu anu apa ya apa pak lele peti ya ini lele beda ini belang belang lele belang emang jenengnya lele belang nih lele trotol ya trotolan belang belang guys lele belang guys campuran Jawa karo Targetin ku iwak kutuk loh atau ikan gabus nih kan? Gabus guys, gabus. gabus guys. Pirang kilo semuanya mana kira Satu kilo setengah ya? Satu kilo setengah. Satu kilo setengah. Iya. Alhamdulillah disyukurilah. Ini panganan <laughs> dia aja gua ketiga kita kembali ke markas dulu guys lanjut pindah lokasi nah sing enek banyu milik kuwi karo nah kuwi mantep ya nek kanyu mili gitu kuwi. Nek nah, banyu mandek ki ora aktif masalah iki. Iya, kena apa ngerti kok? Tidak ya? Kita kembali ke markas dulu, lanjut pindah lokasi. Mereka